о каргалар учуп келатат кыш келді да о кыш келді о о <laughs> тетиги бала бақтан құлап кетейин Құдай сақтады. О, Құдай сақтады. сактады <laughs> менин аялым кетип баратат чемодандарын көтеріп алып жинден апасыныкына ооба апасыныкына нұрбек та кеттік россияда иштеп жана жашап жүргөн мекендештер үчүн казакстанга арзан баада барып келүүнү кааласаңыз ушул номерге чалыңыз